Aqui chama Lonzo, braço de ditelo, o chepo, carolo, a pistola, sangoku, varmucho ou o zigarro. Ti piace a tervuma o A Até me domando, ma tu, livio a zorgo que onizera tinevumi uno. Ok, ma para que se chama katsu? A prima volta que se vede escrito a palavra katsu e in Indusunnetu, Ridiculu di Rustico Filippo, un poeta fiorentino di 1259. In scena di dia uno shukatsu, non c'è problema. Allora, parecchie ipotesi e interpretazioni sono stati dati. Venado scelto 7. A prima e pa principia piano pianino. Cazzo può venire da un marito di Loca con una feresi, o cazzo, o casca, ferma, cazzo. E yeah, è logica, un cazzo si assomiglia assai a un'oca e Yeah, figuratevi. Oggi ipotesi è ricusata. La seconda ipotesi è sempre il lando animalesco. Cazzo vinaria da un latino capito che insegna un'anguilla che ha un capone, un capumaio. Terza ipotesi, cazzo deriva da cazza ladra. A cielo chiamato di noi in italiano a picca. Posto che Quarta ipotesi, cazzo vinaria da un latino catia, che insegna un biduccio, un cucchiarone, una coccia. E si capisce. A quinta è efficace una contrazione di capezzolo, dal latino caput, capo, testa, che è un piccolo manico, da Alicina di no, dell'ipotesi della contrazione di cazzarolla. Sesta ipotesi, con greco acasion e un latino casus, che insegna un magione di inavi. C'è sempre a con la forma e con le rezioni. Di più i doni un cinera nemica non dai navi. Tando. Pa compia ultima ipotesi. è l'origine latina con verbo capicchiare, che da italiano il verbo cacciare. In un senso di infila, metta dentro con forza Bella macchina. Sette ipotesi, sette poesie. E a voi, che ipotesi corrisponde al vostro cazzo?